बहुत कुछ दिन रह गए ठीक है आपको सिंपल सी हिंट पता है कि थर्ड वीक में आने वाला है राइट थर्ड वीक स्टार्ट हो चुका है आज पंद्रह तारीख हो चुकी है आप सबको पता है सिंपल सी बात है इतना महीने आप लोगों ने वेट किया थोड़े दिन से वेट करने में क्या जा रहा है भाई थोड़े से दिन और एकदम थोड़े से मतलब ये जो थोड़ा है ना थोड़ा इसकी अगर आप स्पेलिंग लिखने जाओगे ना तो जितनी स्पेलिंग में लेटर्स है ना उतने भी कम उससे भी कम दिन बचे हैं आप समझो मेरी बात